Šťastný dítě stojí rovně, může se vám podívat do očí a lehce se usmívá. Šťastný dítě je dítě, který je, má kolem sebe milující rodinu a domov. Šťastný dítě je hlavně to, který uh, je přijímaný takový, jaký je, je v lásky plným prostředí. Šťastný dítě je to, který má rodinu nebo nějakou blízkou osobu ve svém životě, o kterou se může opřít a je mu na blízku vždycky. I think if I should describe it in one word, it would be joy. A happy smiling child. Šťastné dítě má kolem sebe dospěláky, kterým může důvěřovat a partu kamarádů, se kterými sdílí radosti i trápení. Šťastné dítě je součástí svého okolí a cítí se být součástí té společnosti. Šťastné dítě je takové dítě, které může být dítětem. A právě proto je hrozně důležité, aby děti mohly vyrůstat v úplných rodinách. Takovou příležitost ale nedostane každý. Rozvodovost v Česku dosahuje 45%, to znamená 25 tisíc párů ročně. A na to nejvíc doplácí děti. Neúplné rodiny jsou často dysfunkční, ale to je jen vrcholek ledovce. Každý z nás zná spoustu způsobů, jak rodina nefunguje. Ale je tu někdo jiný, kdo je ochotný mladým lidem pomáhat. Organizace Lata se věnuje dětem, mladým lidem a rodinám, které se ocitly v náročné životní situaci. Pomocí dvou programů pracujeme buď přímo s mladými lidmi, a nebo rodinou jako celkem ten program se jmenuje Ve dvou se to lépe táhne, takže je to vždycky jeden klient, jeden dobrovolník. Naši klienti se potkávají vlastně se všemi druhy problémů, ať to můžou být problémy mezi vrstevníky nebo problémy v rodině, můžou to být problémy jejich jakoby vlastní, anebo to můžou být naopak problémy třeba se šikanou. A vlastně my jim jakoby pomáháme tyhle ty problémy řešit. Chodíme spolu běhat, chodíme do muzeí, do divadel, tímhle s tím právě utužujeme ty vztahy, začínáme si víc povídat, řešíme spolu i jeho vlastní problémy, co se týče teďka nové školy, rodiny, osobních věcí a podobně. Den co den můžeme potkat děti, které zažívají trápení. Ať už jsou nemocné nebo žijí v neúplných rodinách. Zkrátka nežijí šťastný dětský bezstarostný život a my o tom ani nevíme. Statistické údaje říkají, že v populaci je 5 až 10 dětí, eh, které nemají uspokojeny základní lidské potřeby. Zkrátka vyžadují speciální péči. Dětí s podobnými problémy, jako má tady Jarda, je mnohem více. I díky vám může Lata pomáhat ostatním. Nefunkční rodina je neštěstí, ale může být ještě hůř. Kolem 8 tisíc dětí vyrůstá v ústavních zařízeních. Jednou z nadějí je pro ně pěstounská péče, ve které žije přes 5 tisíc dětí. Liga otevřených mužů se věnuje nejen výchově pěstounů, ale i pěstování mužských vzorů a rolí. Zpravidla ten nápad vzít si dítě do rodiny má žena matka. A táta si na tuhle novou situaci teprve zvyká. A my pořádáme programy pro pěstouny a jejich děti proto, abychom posílili vazby otců s jejich dětmi a abychom podpořili toho pěstouna, aby se i doma potom víc aktivně zapojoval do péče o děti. Já si myslím, že jednou z mužských rolí je být uh těm dětem takovým jako příkladem, takovou oporou. Eh, příkladem možná v rozhodnosti, eh, že se člověk nebojí, eh, nebojí říct pravdu i o sobě, nebojí se prostě jít do věcí, jakoby být sám sebou a stát si za tím, co, co považuji za důležitý. Co muži možná dělají víc než ženy, že berou děti ven, ať v tom významu symbolickým nebo i reálným. Jo? Že vlastně rozšiřují to prostředí chráněný, ve kterém e, dítě žije, vezmou ho ven, e, experimentují, hrají si s ním, mají s ním nějaké společné zážitky a tak ho vlastně zocelují. Já bych řekl, že muž je takovým garantem samostatnosti dítěte. Stabilní prostředí je pro dítě důležité, aby získal určitý vnitřní klid, aby se zmírnila jeho úzkost třeba z toho, že, že je na světě, aby se mohl spolehnout na to, že má svůj domov a že tam to vždycky bude přece jenom probíhat podle nějakých stabilních stejných pravidel. Představte si ale, že o ten domov přijdete, že ztratíte oba rodiče i všechny příbuzné. Organizace pro pomoc uprchlíkům pomáhá nezletilým cizincům najít nový domov. Dobrý den, jmenuji se Nogendra Pasnes, procházím z Nepálu, žiju tady skoro 7 let. Eh, já jsem eh, Ngasia Maremi, eh, pocházím z Konga a žiju tady už skoro 8 let. Když jsem přišel tady, byl jsem sám, takže तो बिलो टेस्ट की प्रॉब्लम ने बीच साम आई से ने ने मेल से पोल्नु लेती आ ने से बात jsem साम तक जे ये प्रॉब्लम ने बिलो bylo टेस्ट की Pro OPU pracuji už 10 let a věnuju se právnímu poradenství nezletilým bez doprovodu. To je vlastně dětem, cizincům, uprchlíkům, který přicházejí do České republiky bez rodičů, bez jiných příbuzných. No jsem, jsem to nevybrala, to je to rodina, protože jak jsem říkal, jsem byl malý, nedospělý, tak uh, oni myslí, že pro, pro můj bezpečnost, aby uh, vyrůstal dobře, musím jít uh, eh, daleko, kde je bezpečnost, ale oni vybrali pro mě Česko, Českou republiku. prostředí detence je zcela nevhodné pro, pro děti. Je to zařízení vězeňského typu, kde jsou omezený na osobní svobodě a můžou tam být až tři měsíce, což je docela dlouhá doba pro malé dítě, který utíká z války, z válečního konfliktu před nějakým nebezpečím a ocitne se vlastně za ostnatým drátem a tři měsíce tam kolem něj chodí policisté v uniformách. Neví vlastně proč, jenom protože přišli bez dokladů. No, když jsme přišli, tak jediný byl tam opu. <laughs> Nikdo nebyl, takže to je docela dobrý, že nám pomáhali. Tak eh, nebylo to jednoduché. No. A teďko je, je dobrý, a protože já vím, jak to funguje tady a mám bezpečnost a dělám, co chci, tak v pohodě. Jsem rád. Organizace pro pomoc uprchlíkům jim nabízí kromě právního poradenství, který dělám já, řeším, snažím se řešit nějakým způsobem jejich pobyt v České republice nebo sloučení s příbuznými v rámci Evropy například tak jim poskytujeme ještě sociální poradenství. Aby to bylo legální, aby chodili do školy, aby naučili češtiny, jak se to tady děje, jak se to tady chodí. Prostě nám ukázali všechno. To, že se podaří vlastně legalizovat jeho pobyt, vyřešit jeho pobyt v České republice, uh, pomoct mu třeba najít vhodný studium, práci, bydlení a to, že se vlastně podaří nějakým způsobem ta jeho úspěšná integrace do společnosti, to si myslím, že jsou jakoby ty největší úspěchy, ke kterým veškeré ty aktivity OPU směřují. Třeba, třeba u nás chodí jako takhle, jako mafiáni, jsou openíze, třeba tam nejsou lidské práva a mu, může kdykoliv cokoliv stát na vás. Takže tady je to bezpečí, že můžu asi teďko sedím klidu. <laughs> tady je to hezký, se mi líbí. We should never forget that the children are the future. They are the ones that deserve the best possibilities in life. And that's why it is so important to focus on the children, to give them the best possibilities to succeed. For example, to give them the possibilities of education. Jménem Nadace rozvoje občanské společnosti děkuji dárcům ze zemí EHP, českým firmám a individuálním přispěvatelům. Děkujeme, že pomáháte nestátním neziskovým organizacím, které pečují odborně a profesionálně o děti a mládež v ohrožení. Tito lidé a mnoho dalších realizovali své projekty i díky podpoře z fondů EHP. I dokument Šťastné děti mohl vzniknout díky nim. Prostřednictvím EHP a norských fondů pomáhají Norsko, Island a Liechtensteinsko v řadě evropských zemí posilovat roli občanské společnosti a snižovat sociální a ekonomické rozdíly. Česká republika z fondů získala 6 miliard korun, České nevládní organizace získaly část z nich prostřednictvím Fondu pro nestátní neziskové organizace, který společně spravují Nadace partnerství a Nadace rozvoje občanské společnosti, podpořenými projekty, které se věnují sociálním tématům, životnímu prostředí, lidským právům nebo ohroženým dětem, oslovili desetitisíce lidí. Na děti a mládež v ohrožení rozdělila nadace rozvoje občanské společnosti mezi 43 projektů 44 milionů korun.